अगर इतने ही जानकार हो पार्टनर तो मेरी आंखों में झांक कर देखो और बताओ अंदर कौन है देवी या devil? bicycle. Target, target is in a red bus. In a red bus, yes.